Événement inédit s'est produit à l'école primaire d'Herbel. Ralbol créait les filles de la classe de CE2. En effet, les filles voulaient jouer avec les garçons et partager la cour de récré. Elles ont donc décidé de manifester pour exprimer leur colère. Un reportage signé Oussine, Benjamin et Azina. Bonjour, nous voici devant l'école primaire d'Herbel, qui se passe à l'intérieur. Bonjour, derrière moi, il y a des filles qui sont en train de préparer une manifestation. Nous allons leur poser quelques questions. Bonjour les filles, dites-nous ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes en train de dessiner des pancartes parce qu'on en a marre. Les garçons ne laissent pas euh, assez jouer au foot et ne laissent pas jouer avec eux et nous on est énervés. Je vais manifester pour comme ça les choses changent. Nous voulons jouer au foot Nous Qu'est-ce qui se passe dans la cour de récréation Il se passe que les, filles euh, ont manifesté parce que, parce que les garçons ne veulent pas qu'ils jouent au foot. Et, parce que parce qu'ils font que de tricher les filles. Comment ça se passe dans la cour de récréation euh, Avec les filles, ça se passe très bien, mais c'est juste que, euh, en fait, les à main. quand ils sont venus, ils ont pris un peu trop de place. Et ensuite, euh, on n'avait pas la place pour tout le monde. Donc les filles, ils ont dit que les garçons prennent toute la place. Donc, et ensuite, ils ont manifesté pour dire qu'ils ont le droit de jouer au foot et aussi ils veulent un peu de place. Pourquoi est-ce qu'on doit mélanger les filles et les garçons en la de récréation euh, Parce que les filles et les garçons ont le droit de jouer ensemble. interviewée sur le sujet du partage de la cour de récréation. Comment le problème a-t-il commencé dans la cour de récréation Eh bien, dans la cour de récréation, les filles ont commencé à râler parce qu'elles n'avaient pas suffisamment d'espace pour pouvoir jouer. Qu'est-ce qui a été mis en place pour résoudre ce problème, madame Alors, pour résoudre le problème, on a essayé de mettre en place le basket de manière pérenne dans la cour de manière à ce que les filles et les garçons puissent se mélanger et avoir une activité ensemble, sans qu'il y ait de problème de, qualification ou d'espace. voilà. Et les filles se sont mises à jouer au basket de manière très sérieuse et même à être plus fortes que les garçons.